doğru doğru. Hadi hadi hadi. Gerçi de bir. Good guys. Catch it, Kabir! Good, good guess! छोड़ दिया मुश्किल पकड़ लिया टुक्के में आगे हाथ में जबरदस्त काट लिया यार बच्चे बच्चा ये बच्चा नहीं है ओवर चलो What a catch, boy! Safe hands! Beautiful! What a catch, boy! Safe hands! Beautiful! Shabash! Shabash, shabash, shabash!